Olen Lauri Moilanen, opiskelen tieto- ja viestitekniikkaa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Olen IoT-tudessa junior developerina. Eli koodaan ja saadaan raspia ja servereitä pystyyn. Oikein hyvältä on oppinut todella paljon tiimityöskentelystä ja projektihallinnasta. varmaan Penguin Gameissa, koska siinä on kaverit päässyt koodaamaan aika paljon ja kiinnostaa itsekin, vaikka ei pelisuunnittelu ehkä niin hirveästi kiinnostakaan. Softa-developerin hommia hyvin todennäköisesti. en vielä tiedä, kun ei ole juuri kokemusta, mutta selviää sitten. Hyvin paljon projektityöskentelystä ja tiimityöskentelystä. Jonkun verran koodaamista myös. Suosittelisin ehdottomasti. Tässä oppii todella paljon projektityöskentelystä ja vastaa hyvin todennäköisesti paljon työelämää. Ja antaa hyvin paljon työelämävalmiuksia.